assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa ii salaamaya adduunka meel kasta ka joogteen waxay leeyahay intay subax u tahay subax wanaagsan intay haween u tahay haween wanaagsan wax kasta ku tahay oo wanaagsan halkaga daabanaysiinaa bashaar saaxiibka dunida magacii hore waa bedelay maxaa ku soo geli jiray bashaar ofishiyal kanal caqalabad oo jirta aawadeed ayaa u samaystay ciwaankan bishaar saaxiibka dunida marka hore muxuu ahaa bishaar official canal u bedelay bishaar saaxiibka dunida meeshas ay kala socod doontiin ciwaankii waa ciwaankii madaca uun baa ka bedelay u sameeyey madax kale maasha allah aad baan ii salaamaya dunka daafihiisa meel kastaa joogtaan way badan yihiin asxaabteeda asxaabteeda way badan yihiin hindiya ehm, hindiya waa kuleeya asxaab way iga soo salaamaan ehm, way daawadaan video aan soo saaro maxaa jiroo kale soomaaliya way ugu yaryihiin kuwa soomaaliya jooda ama gobol ha joodaan ama caasimada ha joodaan way ku yaryihiin boqolkiiba wax yaraad daawado inta daawato maxaa u badan indonesian indonesiana u badan inta daawato video aan soo saaro taas ah u wacan waa kasilaaha waxay soomaalida u daawo waayeen videoweeda ee boqolka boqol u naqo waayeen ee dadka kale ee boqolka boqol u naqanayaan kaasaa kasi la-ahay wadanka ku noolahay boqolkiiba wax yar waayo inta badan maxay daawadaan indonesiyan ay daawadaan maxay daawadaan oo kale hindiya ay daawato eh, for respectia u hayaa intaasba for respectia u hayaa waayo anoo luuqad kale ku hadlaayo oo luuqad kale u soo galay ayay daawan hoyaan waxaa kusoo dhawaataa koobkeennii shaaha ahaa shaaheenii waa light maanta waa light wax oo saas wax badan kuma soo darin waa light shaaha si baa loo cabaa ani maxaa jeclaha noocaan noocaanaa jeclahay aa ka helaa markuu saan yahay e beella waay kuma badna sokorta kuma badna eh, قشركم كما بدنا واللايت لايتي الله تي ألو معي حتى لدن كيسة واي ما شاء الله ما شاء الله مركع عوي ستي أطراح السنة يا فيري نايس واي مركز صعبتك waxaa la yaabsanahay intii daawato messengerka oo ku sheeri garayaa haddii aa leed eh, instagram oo ku sheer garayaa hadduu ahaa lahay facebooka beg beydka oo ku sheer garayaa laakiin maxaa maxaa la yaabsanahay ajaanibta kale maxay ii daawadaan ee dadkaydii ii daawo waayeen marka taas waa la yaab taas waa la yaab dad aana ka dhalan aana ka soo jeedin oo luuqad kale aana ahayn ay ku daawanayaan dadkaadii waa kasi la'ahay marka maxaa fiican dadka inay isdaawadaan luuqaddaa ku hadlaaya waa luuqaddaadii waa luuqaddaydii waa luuqaddaydii waa intaba fiiri waa luuqaddaadii وعلى خديني وعلى خديني وعلى خدادي وعلى خديني وعلى خديني فالفيري لو خدادي لو خديني لو خديني واسدح واسدح لو خدادي لو خديدي لو خديني واسدح اري وهذا نه haddana meel iska marka maxaa fiican qofka walaalkaa ah inaa caawisid haloo yidhi gacmo wadajir bay wax ku gooyaan marka anaka haddaa isgarabsano waxan malaa halaabaayo laakiin haddii aa dhahno ajaanib ajaanibba ayaa u shaqaynaa ma soconayso taas laa walaa walaa waay لا ولا ولا عربي أردان عربي أردان لا ولا ولا ever وإبر سيدين سبو وإبر إبر وحن كسر درسنا ماي هل هل هو كدر سما لكن إبر إبر مكدر سما لكن هدي وحكا هوريان أريكا لو نقنا مثلا هل إبر muxuu naqanaa tobanoo naqanaa laakiin eberkii eber eberkii oo soo horeysay gadaal haddaa mariyo gadaal haddaa mariyo wax ma naqanayso waa eber hal waa kala jarayaa ah, waa kala jarayihiin waa eber hal laakiin ebertii haddaa hore soo mariyo waa eber eh, hal eber tobanay noqonay sidiisaba waa xarf u yaal eber waa xarf u yaal aadoo kale waa xarf u yaal ama ba'doo kale ama a ama ba ama ta'da waa xarf u yaal laakiin haddii a wax ku darno ereyoo naqanaa hadda ta iyo a iyo ba tak oo naqanaa tak nay top oo naqanaa top hadda maxaa kaloo ba iyo a iyo maxaa naqanaa با با أو لا قناع با وحرف ويال وشرحين مركا لك معلن كان في عنا هاي ما شاء الله دنكاس إيه معلمات أو في عنا أما معلنك أما معلمات مركا كوبكيني ما شاء الله taas waxaa ula jeedaa eberka iyo hadalka ama labada madaxweyyaala waxaa wii u dhahayo ani keliye ani keliye haddaa shaashadan soo hor fadhiisto aana idaaban dhibkeeday leedahay dhibkeeday leedahay ajaanib inuu idaawado kuma faraxsan waxaan jeclahay adina ay daawad adina ay daawato shaashada soo hor fadhiisato oo fikrad fikrad haddaa igu soo kordhinaysid ay soo weydiisid si hadday macquul tahay video video u sameeyo laakiin haddaad adig garab siinin qofka ma sii dhaqaaqi karo ma sii teli karo marka isku day isku day qofka walaalka ah inaad garab siiso adigu waa jeceshahay inaad garab lagu siiyo oo hore lagu sii wado waa jeceshahay qof kastaba uu jecel yahay marka fikrad wixii aa ratid ila wadaag kommentida iu share iloobin like ha iloobin intaba waa ii muhiim adu waa ii muhiim intaasna waa ii muhiim marka haddii waxaas ay siisid waa caadi marka isku day maasha allah aad baan ii salaamaya adduunka meel kasta ha ka joogtaan waa ani oo ah hee bishaar saaxiibka dunida ehm, cibaankii hore waa jeclaay waan jeclaay inuu sii socdo waxaan arkay laba cibaan laba cibaan oo liila samaystay mid wax yaraa u saaran midna wax coodaa uu dhaqaaqay laakiin hee cibaan wuu soo samaysan karaan cibaan way soo samaysan karaan laakiin maxaa daran video aa leeyahay inay soo dhigaan markaas kabacdi sharci hee isla tiirsan doonta ehm, sidaan ognahay youtube-ka sharci ayaa ka yaalo sharci adag ayaa ka yaalo qofka uu damaashaari karaa maasha allah wuu ku baashaari karaa meeshaan laakiin maxaa daran qofka kale inaa wixiisa soo qaadatid wixiisa la shartimaadid ee waa iska baashaari kartaa aali ah halkan waxaa ka salaamayaa abwaan iigu qaali ah abwaankaas oo ah abwaan dhiiran aad baan kuu salaamayaa ayaantaa walugu waayay meelaha ka baxda ma leh waa ku daawo jire waxaan jeclahay inaad soo geshid inaad soo geshid aad aadid ah, maxay ahayd totland waa iloobe wixii muxuu ahaa indha caddeys mu ah indha caddeys jaamacadda indhacadays waa ka hela barnaamijkaas barnaamijkaas yaa qobadiisa aada u weynyahay mala qaali karo ereas ama jumladdaas lama qaali karo waa jumlad aada u weyn intaasoo konteynar haddii la keena xataa ma qaali karto ma qaali karaan aada u weynyahay waayo maxaa waaye waa jimlad jaamacadda indha caddees indhihii waa indhihii indhihii baa la taadayaa laakiin jaamacaddii waa jaamacaddii marka haddii la isku daro maxay samaynaysaa magac aad u weyn aad weyn aad weyn aad weyn maasha allah waxaana jeclahay asxaabta soo korayso oo hadda soo baxayso oo rabto inay heer ka gaarto aad baa u soo saarayaa hee salka iga soo riixayaa salkee saas iga soo riixayaa saa hore u sii waxaysantiin hore sii socotiin ani waxaa jeclahay waxaa ani jeclahay idinkiidan jeclahay ka waran marka qofkii taalanta leh oo taalantadiisa fiican yahay waxaan jeclahay inuu soo galo oo barnaamij iska sameeyo maasha allah oo barnaamij soo duubo maasha allah oo wixii soo bandhigo soo bandhig wixii hamiyadaada ah barnaamijkeedii barnaamijka igu jiray saasoo ahaa soo bandhig wixii hamiyaada ah soo bandhig birhamyada oo la jeedo soo saar wixii ugu jiro oo bulshada haddaa biskidne ay kaa heli doonaan marka saasaa u soo galaani uma soo gelin barankii inaa sameeyo inaa waxaas dhan sameeyo waxaa u soo galay qofka walaalkeeda ah ama walaasheeda ah si ay ii aragto ee hami u galo hamiyo hore u lahayd isdhaldhalalehe haddee boorka iska jaf boorka iska jaf waxaan sameey haasdhihin qof kasta qof kasta oo heer gaaray muxuu ku gaaray koodi hore kalsooniyo isku qabi koodi hore kalsooniyo isku qabi marka kalsooni isku qab soo saar wixii aa ah, ku fiican tahay oo hamiyaada ah salsa kameradan waa basiid marka hore kamera weyna inta la saari jira kamera weyna inta la saari jira saas loo daba soco jiro hadda waxaasoo dhan waa laagteeda hadda maxaa waaye mobeelkaada dhidaysaa waxaa iska duubaysaa waxaa iska duubaysaa bulshadii ayaa ku daawanaysa marka soo saar ahamiyaada si ku daawadaan asxaabta oo idil waxaan kaa tedayaa intaan ka bixin waxaan jeclahay goobkeeni shaahiya ahaa inaad si naxariis leh tartiib leh oo degnaasho ku jirto inaan koobkeennii ku raaxaysano koobkeennii waa light aniga ma jecli wax oo ay ku badan yihiin كانوا كله وبلا أدو معي هذا إنه لي هاي سخرت نكون مبطن ألو في عين ما شاء الله ونعرفه يا شهنو شهنو ويا بركة برنامج كيني ما انت عابي ولا الكاذب si kastaba ahaatee haddii ahaaleed sheer haddii ahaaleed haddii like ahaaleed haddii commenti ahaaleed aniga comment dad asxaab leh waanahay dad asxaab iguma yara maanta maxaa haystaa instagram intaasoo kumanaan ah maxaa haystaa facebook intaasoo kumanaan ah beydkeeda facebook intaasoo kunaa ku jirto laakiin xa u taalaahe ma rabaan inay ku saacidaan ma rabaan inay ku daawadaan hadda maxay ku daawadaan ay wax siiyaan ajaanibta ajaanibta aad ka daba rooraysid aad ka daba cararaysid kuma rabaan kuma rabaan walaalkaa kuu baahan walaalkaa garabsii drop kursiga marka dhib ma leh share aad ahlid dhib ma leh like aad ahlid dhib ma leh click c commenti hee labadaas far dhararab c un wax oo oh. daqiiqo kaa baxaayo ma leh wax saacad kaa baxayso ma leh waa waa wax yar wax yar wax ku qabso wakhti badan u hesho saas waa marka aad baan ii salaamayaa adduunka meel kastaa ka joogtaan maxay leeyahay kulankan kulanka xida inta hawada ku kulmi doono waa anigoo ah bishaar saaxiibka dunida sidaas iyo nabadgelyo